車が通ってる時に「はい」とか「I w a l とかをちょっと言ってくれた時に「ホール」ってなる「アイゴペブルーだ」クフキヒモセモセブ러분안녕ブククリまあ久しぶりにクッキートーりますよ、最近ちょっとドラマとかが多かったから、うん、でいじゃないよ、うん、今も覚える韓国語あります백마다한지아님時ああ 샨놈새샨놈새뱀마땅환자님でもアテイたちが3年ぐらい付き合ってと一緒に住みますじゃないマンネリ化というか長く付き合ってたらもうちょっとうざいなとか思うそれでも私たちがドキドキすること、うんここぐらいで違う別チと考えたね、うんうん、2020年の君吉とクリコのお互いにドキドキするポイントは、うん、こちらです 毎夜私が考えるクリコにドキドキするポイントでうん私が遅く寝るじゃん携帯電話とかしながら遅く寝るじゃん途中にクリコを見たらめっちゃ器用よ本当こんなクリコ空気するクリコを見たら寝る時人間だからねで데そんなクリコ見たら되게귀엽다って思ってチュッとかするのうんチュをするのチュしたらクリコが寝る途中に めっちゃ笑うの 笑ってもう私にめっちゃ保護ししますや、はい、寝る途中にでそれ見たらわあ本当こんな小さいものでもクリコがまだ私를정말아이시마쓰고아이를간지스러운크리코見たら私もちゃんあ진짜 時々なと私も話そうとしてたのは私にしか見せない姿を見せる時なるほどなんか今のパンティみたいね <laughs> そこのこの下パンツ例えばさあのもちろんなんか最初に会った時ってデートとかもスーツとかパンパンパンみたいな感じだけどもう頭も爆発してて爆発って <laughs> 爆発ってあのほらなんだっけ ハイキのオープニングしたいさしててさそれでさパンツだけでさあこれ私にしか見えないんだラッキーって思うかっこいいなとかいつも優しいから甘えたいなよりもなんか母性みたいなのがすごい母性おオマーの気持ちああなるほど だらしないところというか一人で何もできないところとか、特に外国人だからそうだけど炊飯器のボタンを間違ってたりとかお風呂のお湯とかのスイッチの場所がわからないとかの時に「クリコクリコ!」っていう時になんか「気温ね」って思うすごいあでこれ私も書きました本当えここに本当日本語が上手だから私が できない時私を助ける時こうや <laughs> が上手だった私何一隣人かなと思うけど <laughs> ちょっと区役所とか行く時とか、それかあるいはビザ延長する時めっちゃ難しい、そんな時もクルコ全部助けるし確かに人参のは違うなって思う <laughs> 考えじ新しい韓国語を勉強した時 今私たちが日本に住むから、コリコが韓国語をするより私が日本語するが多いになったじゃん、もちろん周りが全部日本だから「밥먹었어예」とか話したら「ああいう너もまだど무귀여운거야、もうアギが勉強したみたいに、もちろんたまに悪口とかももうこの前みたいにあそんなことはそんなウッキだ <laughs> これネイティブスピーカーで 話してあグリコもすんだで私ジョンナウッキだね <laughs> ワンジョンウッキだと同じだと思った、同じジョンじゃん、うち外国人が知らないにかこれも逆にそんな時あるの私に急に「うんこ」とか言ったりするじゃんそれはただのクレヨンしんちゃん5歳今まで私が勉強した言葉で可愛いなと思ったことあります私のあ私の会社の電話の真似する時 日本人って今日が強くなる時ってすーめっちゃ伸ばすんですよバネしてもいい、うん、チャーそれでそれでお疲れ様ですー <laughs> 本当日本の会社員そうだよすがどうなのそれをマジでコピーしてきたときにこんな丁寧な言葉すぐコピーしてるのすげえそれがクリコがスイス行く時めっちゃ難しいねどこ行きますかスー <laughs> クリコが私コピーして 아이고 배고파. 에이. 아이고 배부르다. <laughs> 아이고, 아이고 배부르다. <laughs> 와타시니 자기 도와주세요 때 유타토키. 뭔가 그건 특히 니혼 나시 음. 와타시요리 크리코가 데키르 것도 오인데 사라 다스케테 とかもう怖いからもう자기これ本当어떻게とかある時 뭐, 뭐 뭐 아이고, 타이어를 떡이다. 어, 뭔가 아이고 너무 마다 크리코 뭐 아카짱다나. 때 思いませんいやえ <laughs> もう お今タイミング最高だ最高あなんか思うのが確かにもうジャンギしたした確かに私ももともとの性格が自分で何でもできるぜっていうタイプだから、なんか一人で生きていけそうとか言われるんだけど、うん、やっぱり思い切って甘えてみたら可愛く見えたりするのかなって思うからこれも私も可愛いって言われるように私も努力しないといけないね なんかたよく私とチャギの関係としては「ヘイサムギョプサル」とか、うん、そんな感じだけど、めちゃくちゃたまによじゃみたいにされた時にドキッてもう毎日よじゃみたいにするんじゃないの違う違う違うあるよある違う大体いつも小学校2年生ぐらいのふざけがそうなんだけど車が通ってる時に「はい」とかあの、まあ、それはいつもしてくれるけどそんな「あいわきよ」とかをちょっと言ってくれた時に ーってなる花だってたまに可愛いですねとか言われたらめっちゃ綺麗に咲くじゃん <laughs> じゃあじゃあさじゃあさヨジャだってさ「サムギョプサルサムギョプサル」って言ってマジでサムギョプサルになるよマジでサムギョプサルになったね <laughs> 本当に本当に本当にあ、じゃあじゃあじゃあじゃあ可愛いな可愛いな 本当本当なんかそそんなのたまに言われたら本当に綺麗になるよよじゃないでもいつもは大丈夫いつもは大丈夫もうどっち私が痛い時私をめっちゃ心配してくれたあ病気とかの時、うん家の近くに病院に行ったらあ今コロナのため なんか一緒に行きたいとはダメですよ外で待ってくださいってして本当めっちゃって心配してたじゃん、うん、1回に薬がめんどくさいから飲ま明日飲みますやじってたら薬持ってきてじゃあ飲んでねとかはしてくれたし外国の病院って一番怖いじゃん怖いね怖いね自分はさ痛いのがすごいが分かるからどれぐらい痛いか分かるから我慢もできるけどチャギがどれぐらい痛いのかが分かんないけど心配でしょうがないよね痛いはあ <laughs> でもグレコが心配してくれるからもっと痛くなるがあなんかそれ知ってますって子供子供赤ちゃんの泣くと似てる。なんか朝起きたら、ああ、起きたら、グレコ、えー、じゃあ痛いのって知ってから、ああ、痛いなって。 韓国にいる家族とか友達とかに私の話をしてるのを聞いた時私を重要なトピックスとして話してくれてるのを聞いたりとか、うん、なんか帰ったらクリコとここに行こうっていうのを当たり前に話してくれてるのを聞いて「おい今週の人生に私がいるんだな」ほんとほんとこれはそんなことを考えるの優しいね私がクリコを褒める時は大きい声でしたけど悪口する時は小さい声だから 私周りの家族だけじゃなくて親戚友達みんなが私イコールクリコっていう考えが全部あるし、僕身長クリコがこれぐらい私大事な人になったねって思いますでも YouTube を逆にやっててよかったなと思うのはやっぱりなんか何かあっても 家族がそこで安全確認ができるしでなんかみんなが私たちが一緒にいることを当たり前に見てくれるっていう環境になったから最初2人の中国だけだったけど家族も一緒に見てるんだっていうのはすごく嬉しいよね。いろいろ日韓夫婦さんとかのを見ててもだんだんねそれそこがチングみたいになったりとか、うん、そういうのを見てるから私たちも。 いい関係をこれからも作っていけたらなと。あ、근데私に진짜친구みたいな関係が너무いいんだ。普通の日常で99%は冗談じゃん。うん、多分ロメンティックね、0.01か4か。会う時しかないね。会う時しかない。最初の時のドキドキと今のドキドキってもちろん違うじゃん。違うじ。うん だけどそれが逆にチェンジしていくのが楽しい、うん、正直世界で違っと時々なするカップルは私考えてないと思いますんで、うん、それが時々じゃないからあ愛がないんでバイバイやじじゃないこと新しいフォーム姿の愛が、あると思います、いい意味でなんかグレードを上げていくじゃないけどちょっと他の姿で愛が でもでもやっぱりちゃんとリスペクトは忘れないようにしたいね忘れないように제생일날저희그유튜브회사에서이걸보내셨는데고래가후후츠고래가부루나니가이건아도대인시로미워서부루부루면인것같은데오렌지오렌지가저저것도토일에라이트보이네튼튼해요밑에私まあこれが一番いいか、うん、確かに 지금까지 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다.